amigo, resolvi fazer uma galinhazinha caipira hoje. Olha só, galinhazinha pequenininha, tipo garnizé. Um pouquinho maior que a garnizé, as coxinhas pequenininhas. Aqui eu fiz a galinhazinha caipira com quiabo, certo? Coloquei uns temperos aqui. Aqui é bem do Nordeste. No Nordeste é taca cebolinha dentro, cebola de cabeça, alho, quiabozinho. E assim vai, ó. Olha, já um guisadozinho, tô, eu tô fervendo bem, ó. Tá, vai ficar sem caldo, ó, certo? Até o caldo secar Entendeu? Para ficar bem gostoso, um asinho aqui, ó. Uma coxinha aqui, as coxinhas, o, as coxinhas pequenininhas. A galinhazinha está ficando gostosa demais, certo? Fogãozinho aqui que eu fiz. Fogãozinho aqui de, de aro de carro. Olha só como é que fica aqui, ó. E assim vai. Aqui tá com. Só que assim, gente, é, é lento. Tá com umas duas horas que essa galinha está no fogo. Bem lentamente, certo? Panela de barro, certo? Panela de barro não é de ferro, a de barro cozinha bem mais lento. Mas Olha só, olha, ó, a coxinha aqui. Isso, isso, é uma delícia, gente. Chega a tá amarelinha aí, ó. Certo? Então, ficamos por aqui com essa galinha, uma delícia. Certo? Falou então. Até a próxima aí. Tchau, tchau.